Voilà. La gloire de Dieu. Yes. Il va assez. Alléluia. Seigneur, Dieu puissant, nous approcher devant ton nom. Devant ton béni aussi. Alléluia. Oh, Amen. C'est senti qu'il y a des à qui a crié, Il a crié, Et nous demandons au Seigneur, nous va bénir à nos aussi. Oui, c'est des symbole on va bénir. Tu n'as pas rien dans sa fait là. Pour la gloire, pour la gloire, pour la gloire des cieux. Au nom du sang versé de Jésus. De Nazareth, au nom de Jésus. Amen. Allongé. Se dire. Baver. Exprimer. La joie. Categorie laquelle. Pour. Je veux dire. Je le bon me promettre me fidélité envers la jeunesse, car je me promettre On m'a toujours aimé, quel que soit le succès de la on m'a toujours aimé, je je

saudade nossa. Onde comento cheguei, seguro, música, biblioteca, vamos assoiar, pensar, ter castigo doido. Em nome de Jesus, nós vamos. Seu suor. Gracias. on dirait que tu as le cœur qui palpite. Tu as le cœur qui palpite au rythme de l'amour. Waouh. Tu as aussi le cœur qui palpite. Est-ce que tu as aussi le cœur qui palpite? Mwen bah, lè tu y a le kè ap palpite y a Mwen pa gè yon tan la. Mwen pa tan Il y a tan yon deklarasyon. Nous avons des part le niveau de la consécration. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui tu as les rois puissants, oh, roi de Bazan, Sion, roi des Amoréens, et donna leur pays en héritage à Israël serviteur. Nous bénissons à ce moment au Dieu de gloire. Merci au Dieu pour permettre au Dieu, ces deux bien-aimés, frère Wendy Etienne et la soeur de Danny Sélico. Nous sommes capables, de un soya. Amen. Unio dans le lieu sacré du mariage. Nous allons Amen. On va bénir, au Seigneur. On va marrer ensemble, Seigneur. On va souder ensemble, Seigneur. On est capable de réussir à tous égards. Dans le nom précieux de Jésus, on va bénir les entrailles servantes, Seigneur. Que Dieu nous pas Amen. Alléluia. Dans le mariage, Que Dieu nous pas dans que, aleluia, que o demônio, amém, Deus te alaciara, que irmão é filho fedado, é filho enxerruja, que meu demônio, amém, meu irmão é meu papá, isso de atruzidade, morou uma treina fuaia, eh. amém, amém, se o tipo meu domínio fuaia, eh, aleluia, se o meu partiu e gerou, Mwanose ta puissance de mère, capable de mettre au ciel. déclarer dans le nom précieux de Jésus. foi à l'harmonie là-dedans. Dans le nom précieux de Jésus. Au nom du sang versé de Jésus. Qu'il en soit ici, Béni un Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom du sang versé de Jésus. Gloire à la nuit immolé. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau du mourir. Merci pour bénédiction, ça, Seigneur. Merci pour bénédiction, ça, Seigneur. Ah alléluia, merci pour bénédiction, ça, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour bénédiction, ça, Seigneur. Au nom de Jésus, qu'il en soit ici. le nom précieux de Jésus-Christ, sur recommandation, Papa Noir, pour appelé la fleur. Apôtre temps, sentinelle temps, qui croit dans le mariage, prophète temps, qui doit encourager mon mari, qui n'est pas d'accord le concubinage, qui n'est pas d'accord l'impudicité, mais qui d'abord pour une mariage. Et à présence de Dieu, présence de tout pasteur qui là. Sous recommandation papa, donc, pasteur Bernard je vous déclare, je vous déclare, est vous

gagner ce rico, voici ton mari. À présent, vous avez droit à un plaisir conjugal. La gloire de Dieu.